başı sanki bir tane Defolu delikanlı daha taze Ülke sosyal bir tımarhane Zirve ekonuza bay kamikaze Cilt kumaşı sanki bir tane Defolu delikanlı daha taze Ülke sosyal bir tımarhane Zirve egonuza bayık kamikaze Mutfaktayım dolap tam takır Dua edin tanımıyorum beatmaker Beatler free Basma kalıp ergen rapçinin egosu yüksek rakım Kimi ünlü ettiğini gör Ahlaksız adamlara pastadan böl 20 küsür yaşında bulamamışın Kabrısı megastar israfıdır Sanatı aciz Ahlaktan bunlar bariz Ahmak lan Nigga, diga, fuck off yol al Popüler haberi yok Bir boktan anlamaz gözleri Kanaldan tehlikeli kelimesi yetmedi Arkasında abileri korur kollar siklemediğim Ve bebeleri alacağım bir gün piyasadan istediğimi Hint kumaşı sanki bir tane Defolu delikanlı daha taze Ülke sosyal bir tımarhane Zirve egonuza bay kamikaze Hint kumaşı sanki bir tane Defolu delikanlı daha taze Ülke sosyal bir tımarhanedir ve egonuza bay kamikaze Kimi dislediğinin yok önemi ne ki bunun görevi Geldi hassas dönemi Dayı gömelim sokağın dibini Gördüm diyenlerin çoğu site veledi Klavyesi borda bir komando Kılıçtan keskin Kalemime salto Attırıp keseceğim lirikleri Baba baskısı çıkarır türbanlı sikişleri Yüksekten bakana sigara uzattım Şaşırdı o da yukarı baktı Yıkılmayan tahtı çeyize kaldır Bekaretini bir imzaya sattı Çok küfür ediyormuşum Terbiyemi takınmıyormuşum Ağzımı hep bozuyormuşum Has kafama takıyormuşum Hint kumaşı sanki bir tane Defalı delikanlı daha taze Ülke sosyal bir tımarhane Zirve egonuza bay kamikaze Hint kumaşı sanki bir tane kamikaze Bike kamikaze